9時にしてる Thanks 毎日感謝込めてる中途半端なし座り込んだスタジオの肘掛け戻る時はいつも AM2 時とフェイいつものフリーサイズいつもの決め顔いつものアイスコーヒーいつものレイスいつものいつものこの感じのまま You better watch b a k in your chair 味は自分の手で決めること You gotta believe it 周りの人の声とこと気にしながら日々過ごすのマジで無理この街落ち着き賑やかなのにマジュフィール調子はどう忘れられない多分このままヒップホップ続けていくとしたら夢はかなかない、yeah, yeah. So yeah yeah, 发生。Baby take a my see 你。能解开我们一起。放空脑袋一点放慢后。Can't stop snacking on tiger, I'm a mango, that's a joke Say you don't know how to roll, so I hit the rifle. for Tiger City vibe All my life though, been grinding all my life Do the magic all night, smoke tripping, oh that's I'm 是我太拽 Snacking good, feeling good, 整个 bottle water drink 我酷，芒果塞女友的 那些预言家们嘴巴在比宣，时光匆匆洒满了天堂，你球上面来写吧。我们跳舞，每天都在倒数，像在夸你没有政府，每天值得为生命庆祝，为生命庆祝。没 m 变，没有变，没 a 变，没有变。 myself, yeah, yeah Every flight in the city Then go high,